Dwi'n gweithio fel cynghorydd yn tîm iechyd, addysg a adnoddau naturiol Cyfeth Naturiol Cymru. Ydych chi eisiau gwneud y mwy ar awyr agored er mwyn dysgu a chwarae, ond wrach ddim efo llawer o ysbrydoliaeth neu diffyg hyder, edrychwch ddim pellach, rydyn ni yma eich helpu. Helo, Aled ydw i. Dwi hefyd yn gweithio fel cynghorydd yn yr un tîm a ffion. Mae cael hwyl, chwarae a dysgu na'r awr agored yn dod â llawer o fanteision iechyd a lles, o dau tri'r gylchwedd ddŵr i pob i gacen mwyd i'r beicoff, rydym yn mynd i rannu llawer o weithgareddau a syniadau dysgu yn yr awyr agored gyda chi, er mwyn i chi allu mynd allan i'ch gardd, parc, traeth neu goetir lleol a'i ddefnyddio i cael hwyl gyda'ch plant. Mae tystiolaeth o bob rhan o'r byd yn dangos bod treo amser yn yr amgylchedd naturiol yn dda i'n iechyd a'n hapusrwydd. Gall anog gweithgarwch gorfforol drwy gynnig amrywiaeth o weithgareddau sy'n enyn diddordeb plant a phobl ifanc, beth bynnag fwy hoed ei gallu ei lefel ffitrwydd neu ei ryw. Mae bod yn egniol yn yr awyr agored yn helpu i adeiladu calonau ysgyfaint a chyhyrau cryf. Mae cerdded ar arwynebau anwastad yn helpu i ddatblygu cydbwysedd a symud. Mae treulio amser mewn amrywiaeth o dirweddau yn helpu i annog y gweithgarwch corfforol ac ymostyngiad i fyd natur. Mae ymgylchyddau naturiol yn fannau bywio gyhyblyg ac yn newid yn gyson – Oeddech chi'n gwybod bod ymchwil yn dangos bod gan 80% o bobl hapusaf y byd gysylltiad cryf y byd natur? Mae bod yn yr amgylchedd naturiol yn annog dysgu sy'n cael ei arwain gan blant yn darparu lle'r chwilio, ateb heriau a rheoli risg, gan helpu eich plant i dyfu fyny i fod yn unigolion hapus a llwyddiannus. Rydym yn rhagfarn llyd, ond credwn ar amgylchedd dysgu mwyaf a gorau yng Nghymru yw ein awyr gored gwych – Peidiwch â chymryd gairni amdano. Os hoffech wybod mwy, edrychwch ar ein adran ymchwil dysgu yn yr awr agored ar ein wefan i gael mynediad at yr ymchwil diweddaraf a dysgu pam mae bod yn awr agored yn ddau chi a'ch plant. Rydym wedi datblygu cyfres o becynnau gweithgareddau gyda syniadau i chi gael hwyl gyda'ch plant yn yr awr agored, a mae'r rhain i gyd ar gael ar ein gwefan. Isio archwilio a bod yn greadigol o ran natur? Da chi'n y lle cywir. Cymrwch gip ar ein pecyn bod yn greadigol yn yr awyr agored. Gellir addasu'r holl weithgareddau canlynol yw ddefnyddio yn eich ardd, parcheol, tir ysgol, traeth neu coetir. Mae'r gweithgareddau wedi dod o lawer o wahanol ffynonellau ac wedi addasu dros y flynyddoedd. Mae'r holl adnoddau naturiol sydd ei angen arnoch i'w cwblhau yn hawdd i'w gasglu pan fyddwch yn mynd am dro, felly does dim rhaid i chi cymryd hynny o adnoddau hefo chi. Gan eich rhyddhau i ymlacio, archwilio a mwynhau. O'r gweithgaredd “Pwy 'di'r babi?” sy'n cynnwys defnyddio deunyddiau naturiol i greu amlinelliad mor fanl ac y modd o aelodau eich teulu neu grŵp. I wneud coron dail. I bake-off mwdlyd bendigedig. I beintio mod. Mae yna 26 o weithgreddau yn ein pecyn bod yn greadigol yn yr awyr agored i chi drio. Mae'r gweithgaredd nesaf yn archwilio mesur, taldra, pwysau, mas, cynhwysedd a siap tridau heb i'ch plant hyd yn oed gwybod. Mae angen syniwr cyd-dysymud da, edrychwch ar ein gweithgaredd tyrau cerig. boed yn datblygu geirfa, cyfansoddi barddoniaeth, gwneud marciau neu adnabod llythrynau, mae'r amgylchedd naturiol yn rhoi cyfoedd os ysbrydoliaeth. Gellir defnyddio llawer o'n hadnoddau naturiol i hyrwyddo iaith a llythrynedd, gan wella gwybodaeth a dealltwriaeth am nodweddion a phrosesau naturiol ar yr un pryd. Mae ein pecyn iaith a llythrynedd yn yr awyr agored gyda 18 o awgrymiadau yn weithgreddau i chi drio – Felly, be am roi cynnig ar ysgrifennu cerdd y crostig? creu cymeriadau naturiol i serennu mewn stori, neu os ydych chi eisiau ysbrydoliaeth ar sut i ddefnyddio llyfrau fel y geiriau diflanedig yn yr awyr agored, edrychwch ar ein tudalen we. Dwi'n adach chi mewn ar gyfrinach. Jesa. Nid plien yw hwn, hwn. ond brwsh tylwyth te, te. neu crafwr cefn goblin, te. neu efallai carped hyd mor grugyn. Mae'r gweithgaredd nesaf yn rhyddhau ddychymyg ac iaith ddisgrifiadol i ail greu gwrthrychau naturiol. Dyma ein gweithgaredd celwyddau naturiol. Mae defnyddio is yn hwyrau yn caniatáu i blant ymgylchedd y tiriol, dysgu mi byd o'i cwmpas a nhw hunain. O fod yn egniol ac archwilio'r awyr agored, i roi cwts i gwydyn. i wneud persawr natur drewi, i roi cynnig ar ein gweithgaredd gwrando. Nid oes angen llawer o bropiau ac adnoddau arnoch, dim ond defnyddio'r hyn y gallwch chi ganfod yn yr amgylchedd naturiol – a nagwch eich plant i gael amser i ffwrdd o'r sgrin, arafu a jyst bod yn natur a mwynhau. Mae tystiolaeth o bob rhan o'r byd yn dangos bod yr amgylchedd naturiol yn dda i ni mewn sawl ffordd a thrwy sefydlu cysylltiad y natur yn ifanc, gellir sefydlu ymddygiad iach gydol oes. Dywedir bod cerdded yn droednoeth yn gwella iechyd a darparu tîmladau o lesiant. Edrychwch ar ein fideo i ddysgu mwy. Waith padeg o'r flwyddyn yw hi, mae amrywiaeth fawr o fywyd gwyllt i weld bob amser. I danio diddordeb eich plant, rowch gynnig ar rai o'r gemau a'r gweithgareddau yn ein pecyn anifeiliaid a chynefinoedd. O adeiladu nith, i gêm tyllian a llygoden, i adeiladu cartref anifel. Mae'r 25 o weithgareddau a gemau yn ein llyfryn yn canolbwyntio ar archwilio sut mae anifeiliaid yn cael ei addasu i'w amgylchedd ar hyn y maent ei angen iddynt fyw. Beth am gael eich plant i ddarganfod beth sy'n byw yn yr istyfiant eich gardd neu goetir lleol? Safari bwysfiloedd man yw ein gweithgariad nesaf sy'n annog ymchwil i gynefinoedd trwy wahanol bersbectifau a graddfeidd. Pwy sydd ddim yn caru helfa bwystfilod? Chi ddim yn gwybod beth chi'n mynd i ffeindio? Mae'r gweithgaredd hwn yn annog plant i weld y byd trwy lygaid bwystfilod bach. Thank you. gyfateb o'n cwmpas ni. Felly, beth am wneud y gorau o'r ymgylchedd naturiol ac yn ei diddordeb eich plant mewn gweithgareddau ymarferol ac ystyrlon? O ddarganfod oed ag uchder cwyden? i ddidoli a chategreiddio dail. Neu beth am ddarganfod os ydych yn gyflymach na dreinog? Mae'r 24 o weithgreddau sydd yn ympecyn mathemateg ar rhifedd yn rhyngweithiol ac wedi'w cynllunio i gael eich plant i symud. Mae'r gweithgaredd nesaf yn edrych ar gymysuredd mewn ffordd greadigol, gan helpu blant i ddallt a defnyddio y safle a symudiad i greu darlun myfyriol neu gylchdro gan ddefnyddio dynyddiau naturiol. Mae llawer o bethau gall plant gwneud i roi help llaw i natur a'r amgylchedd. Gallant gymryd rhan mewn arolwg gwyddoniaeth dinasyddion a chyflwyno eu canlyniadau, tyfu blodau i helpu peillwyr, creu gwesti bywyd gwyllt neu rhoi dŵr llwyd sydd wedi dod o'r golchi llestri bondigri bwyll i'r ardd. Mae llawer o ffordd y gall plant helpu a chwarae eu rhan. Os ydych chi eisiau dysgu am natur a rhoi cartre iddyn nhw ar yr un pryd, beth am roi cynnig ar ein gweithgaredd a bwydfa? Darganfyddwch fwy yn y fideo nesaf. Os ydych am gael cymorth ar gyfer dysgu a chwarae yn yr awr agored, beth am ymuno ar rhwydwaith Dysgu yn yr awr Agored Cymru? Mae'r rhwydwaith yn cael ei hwyluso gan Cyfoeth Naturiol Cymru gyda grwpiau rhwydwaith lleol yn darparu cyngor, arweiniad a, a chefnogaeth. Neu gallwch gael dos o ysbrydoliaeth pob dydd drwy'n dylunio'r trydar. Ein hashtag yw at underscore o l u underscore Na pam na ymunwch na'n grŵp cedig dysgu newydd Gored Cymru ar Facebook i rannu a thrafod gyda gynigolion sydd hefo diddordebau tebyg. Gallwch cael mynediad at yr holl weithgareddau a thecynnau rydym wedi crybwyll ar ein tydalen we, sef www.cyfoethnaturiol.cymru blaen dysgu, neu anfonwch e-bost atom i addysg at cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Diolch am rando. Gobeithio ein bod wedi rhoi rhywfaint o ysbrydoliaeth a syniadau i chi ar sut i gael eich plant allan i ddysgu a chwarae yn, dysgu mewn a dysgu i'r amgylchedd naturiol.